Ola, bos días, son Yaiza e hoxe vou vos explicar como se fai unha máscara con tea. Para facer esta vamos a utilizar tela, tamén vamos a utilizar dous cachos de goma e fío para cosela. O primeiro que vamos a facer é medir a tea. As medidas teñen que ser 20 por 20 centímetros e eh, despois vamos a recortala. A continuación facemos tres pregamentos. Este ten que quedar eh, uns 11 centímetros e ten que quedar con forma de rectángulo. A continuación temos que coser polos laterais, deixando as puntas sen cosela. Música xa para rematar, colleremos as gomas e e eh, coseremos ás puntas, donde o cosemos antes. É así é como quedou a miña máscara antes de poñela hai que fervela en auga a uns 100 grados e acordarse que antes de volvela a usar hai que volvela a ferver. Para sacala temos que acordarnos de non tocar a parte dianteira, xa que ali é donde se almacenan os xérmenes, senón que collémola polas gomiñas e sacámola, como estou facendo agora mesmo. E xa estaría, xa teríamos a nosa propia máscara para sair á calle.